السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل الفرص والمنح منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا أمريكا دول كتيرة جدا مختلفة وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل آه، بكل سهولة وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة وإن شاء الله يكون معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا وكنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم للمنح والفرص أي منحة او فرصة أنت عايزها ممكن نساعدك في التقديم آه، ليها آه، ممكن انت تقدم بنفسك زي ما احنا بنشرح آه، طريقه التقديم في كل فيديو او ممكن احنا نساعدك في عمليه التقديم تمام وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل subscribe وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو طيب خلينا نتكلم النهاردة عن آه، الفرصة آه، المميزة اللي هنعرضها وهي فرصة في دولة أوروبية خلينا نتعرف على كل التفاصيل هو برنامج تدريب صيفي وعمل بسويسرا يعني ايه؟ يعني حضرتك في البرنامج ده انت هتاخد تدريب صيفي وكمان هيعتبر زي كعمل كده مع المؤسسة اللي عارضة التدريب والمنحة دي خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر الدولة الموجود فيها التدريب هي سويسرا في مدينة جنيف تمام الدول المتاحة للتقديم جميع الدول متاحة للتقديم أي دولة تقدر تقدم للفرصة دي دولة عربية أوروبية آسيوية تقدر تقدم عادي من غير أي مشكلة الجهة المانحة اللي عارضة الفرصة دي هي مؤسسة سيرن تمام هي مؤسسة آه، بيتم اختصارها في الحروف الأربعة دول وبيطلق عليها مؤسسة سيرن آه، مدة البرنامج البرنامج ده مدته شهرين تمام آه، والبرنامج ده فيه ميزه كويسه ان ممكن تختار تاريخ البدايه يعني حضرتك ممكن آه انت مثلا تختار انك عايز تبدا في 15 يونيو او تبدا في 22 يونيو او تبدا في 29 يونيو فبالنسبه للناس اللي بتدرس حاليا مثلا وهتخلص آه، في مواعيد مختلفه فتقدر تختار الميعاد اللي يناسبها وتقدر بعد كده انها تخلص في آه، البرنامج في شهرين او تسع اسابيع ده الحد الاقصى للبرنامج تمام او مدته خلينا نتكلم عن التمويل التمويل في الفرصة دي تمويل مميز جدا هتاخد 92 دولار أمريكي يوميا كل يوم هيكون ليك مرتب منهم 92 دولار امريكي ممكن هما يدوا لك المرتب باليوم او يحسبوا لك التوتال كله 92 في 30 يوم ويدوك المرتب آه، شامل بالشهر ولكن انت هتاخد كل يوم 92 دولار تمام مرتب ويعني pocket money كافي جدا آه، هتاخد تذاكر سفر بالمجان ذهاب واياب الى سويسرا يعني آه، من دولتك الى سويسرا وبرضه لما تخلص البرنامج من سويسرا عودة الى الدولة بتاعتك هتاخد تذاكر السفر بالمجان عليهم آه كمان هيساعدوك في ايجاد سكن ليك مناسب اثناء فترة البرنامج آه هيلاقوا لك سكن مناسب تمام سواء في آه المؤس جنب المؤسسة مثلا آه او قريب منها يعني هيلاقوا لك سكن مناسب آه تأمين صحي شامل كل آه، التامين الصحي او هيكون تامين شامل عليهم في حاله لا قدر الله حدوث مرض او حادث آه، فهيكون آه، تكاليف العلاج عليه تمام كمان هتاخد رحلات خارجيه في سويسرا ومدينه جنيف يعني تطلع طبعا بره في رحلات الى مدن اخرى في دوله سويسرا تطلع للتنازل في مدينه جنيف يعني حاجه مميزه جدا وطبعا هتلاقي مميزات تانية كتير اللي هي المساعده على الخبره في في في العمل عن طريق البرنامج التدريبي ده يعني حاجات كتيره جدا هتاخدها من هذا البرنامج المراحل المتاح ليها التقديم متاح لمرحله البكالوريوس ومرحله الماجستير يقدروا يقدموا تمام آه، الناس اللي حاليا بتدرس دكتوراه غير متاح ليها التقديم تمام او الناس اللي مخلصه دكتوراه غير متاح ليها التقديم التخصصات التخصصات المتاحه ايه هي التخصصات المتاحه آه، التخصصات المتاحه هنتكلم عنها لما نيجي نملا ال application آه، بعد شويه هنتكلم عن كيفيه ملء application التقديم لهذه الفرصه وهنوضح جميع التخصصات وفي تخصصات كتيره جدا شروط التقديم بقى للبرنامج ده عشان تقدم للبرنامج ده انت محتاج آه، او يكون لديك انك تكون طالب بكالوريوس او ماجستير حاليا يعني لازم حضرتك تكون دلوقتي بتدرس درجه البكالوريوس او الماجستير طيب الناس اللي خلصت بكالوريوس او الناس اللي خلصت ماجستير ما ينفعش تقدم لازم تكون انت مقيد حاليا في برنامج تمام آه وان تكون قد اتممت بحلول صيف 2020 على الاقل ثلاث سنين دراسيه جامعيه للبكالوريوس يعني يركز ركز بقى في الشرط ده كويس جدا يعني لو انت بتدرس بكالوريوس حاليا البرنامج هيبدا في مثلا يونيو 2020 زي ما احنا قلنا البرنامج آه شهر يونيو 2020 فلو انت حاليا في السنه الثالثه هت يعني آه، في آه، صيف 2020 هتكون خلصت ثلاث سنين دراسيه تقدر تقدم لو انت حاليا في السنه الثانيه من آه، من مرحله البكالوريوس او في السنه الاولى من مرحله البكالوريوس ما تقدرش تقدم يبقى لازم تكون على الاقل مخلص ثلاث سنين طبعا السنه الثالثه او السنه الرابعه يقدروا يقدموا تمام طبعا بالنسبه لمرحله الماجستير تقدر تقدم عادي ملهاش شرط هنا لاي سنه انت بتدرس فيها آه، كمان بيقول لك يكون لديك معرفه باللغه الانجليزيه يعني على الاقل تكون عندك اللغه الانجليزيه شويه طبعا مش طالبين شهاده لغه ولكن عشان تقدر تتواصل معاهم محتاج لغه انجليزيه وبيقول لك ميزه حلوه للناس بتوع المغرب والجزائر وتونس ودول المغرب العربي لو بتعرفوا اللغه الفرنسيه هيكون ميزه في مصلحتك تمام يعني اللغه الفرنسيه كمان بتزود من نسبه القبول بتاعتك الاوراق المطلوبه للتقديم في الفرصه دي اول حاجه انت مطلوب آه، تملى معلوماتك الشخصيه دي حاجه بسيطه جدا آه، تعمل CV باللغه الانجليزيه او الفرنسيه تقدر تقدمه عادي بالفرنسي او الانجليزي ال CV بتاعك تجيب بيان درجات حديث كشف درجات من الكليه بتاعتك تمام آه، يكون لديك خطاب توصيه واحد على الاقل من اساتذتك بالجامعه استاذك بالجامعه تجيب منه آه، خطاب توصيه واحد طبعا لو معاك اكتر من خطاب توصيه بيكون افضل ولكن على الاقل يكون معاك خطاب توصيه واحد مطلوب منك خطاب التحفيز اللي هو كنا اتكلمنا عليه اللي هو خطاب النيه وكنا شرحنا في فيديو سابق كيفية عمل خطاب النية وفي أعلى الشاشة هظهر لكم رابط الفيديو اللي كنا اتكلمنا فيه عن كيفية عمل خطاب التحفيز وخطاب التوصية. طيب كيفية التقديم بقى للفرصة دي عشان تقدم للفرصة دي أنت محتاج تملأ application التقديم أونلاين وتحمل الأوراق المطلوبة اللي هي الأوراق دي تحملها في ال application. اخر معاد للتقديم للفرصه دي هو 31 يناير 2020 يعني نقول قدامك زي مثلا 21 آه، يوم 22 يوم وينتهي التقديم على الفرصه دي تمام آه، هنا انا حاطط لكم اللينك الاساسي آه، بتاع الموقع الرسمي اللي شارح فيه كل التفاصيل تعال نبص كده سريع سريعا على الموقع الرسمي كل التفاصيل هنا بيقول لك سيرن برنامج سيرن summer student program تمام آه بيكلمك هنا عن كل التفاصيل بيقول لك آه يعني البرنامج هيكون لمده 9 9 اسابيع من يونيو لحد 2020 آه، اغسطس تمام آه، بيقول لك متاح للبكالوريوس وال master not PhD يعني الدكتوراه غير متاح آه، ليهم بيقول لك البرنامج هيشمل 90 فرانك سويسري اللي هي بتعادل بالدولار زي 92 دولار تمام مدة البرنامج من 15 يونيو 22 يونيو أو 29 يونيو يعني كل التفاصيل هتلاقيها في الموقع الرسمي ده طيب كده اتعرفنا على الموقع الرسمي للفرصة واللي فيه كل التفاصيل خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن كيفية التقديم للفرصة دي انا حاطط لكم هنا link التقديم هتيجي تضغط على قدم الان او ابلي ناو عشان تقدم للفرصة دي تمام هيظهر لك application التقديم بالشكل ده ركز بقى معايا كده في application التقديم اول حاجة بيقول لك حضرتك تحط ال CV بتاعك هنا ولكن مش الزامي يعني ايه يعني لو حضرتك معاك CV على الطريقه الاوروبيه لان احنا زي ما عارفين سويسرا من الدول الاوروبيه لو انت حطيت ال CV بتاعك هنا لو عملت browse resume هنا وضغطت عليها هتلاقي ان اوتوماتيكيا المعلومات دي كلها اللي هي الفيرست نيم واللاست نيم واللوكيشن والاكسبيرينس بتاعتك وال education كل المعلومات دي هتتملى اوتوماتيكيا من ال CV اللي انت حطيته هنا ولكن لازم يكون على الطريقه الاوروبيه يعني هنا مسهلين عليك الموضوع بيقول لك لو انت معاك CV على الطريقه الاوروبيه مش محتاج ان انت تقعد تملى يدويا البيانات دي ممكن تحط ال CV بتاعك هنا وبيتم تلقائيا آه، وضع بياناتك هنا طيب ولو انت عندك ايميل على LinkedIn تمام او smart profile او اندد تقدر برضو انك تعمل login ليهم وهيتحط معلوماتك من الثلاث مواقع دول اوتوماتيكيا هنا لو عندك طيب افرض انا ما عنديش CV على الطريقه الاوروبيه وما عنديش اي profile على المواقع دي يبقى تملأ البيانات الجايه يدويا تمام تحط الصوره الشخصيه بتاعتك هنا آه، تحط اسمك تمام اسم العائله الايميل بتاعك آه، تحط رقم تليفونك الموقع بتاعك حاليا تحط الاكسبيرينس بتاعتك فالاكسبيرينس بتاعتك اللي هي الخبره انت مثلا اشتغلت قبل كده في شركه معينه او في مع, مع مؤسسه معينه سواء شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر تقدر تحط ال title هنا اسم الشركه ال location description بتاعتها اشتغلت من امتى لامتى طبعا الحاجه دي مش الزاميه بص اي حاجه هتلاقي جنبها العلامه الحمراء دي اللي هي النجمه الحمراء دي يبقى ده الزامي طالما ما لقيتش جنبها النجمه الحمراء يبقى الحقل ده مش الزامي تمام فلو ما عندكش خبره بتسيب آه، آه، ال section ده فاضي آه، بيقول لك هنا على ال education بتاعك التعليم بتاعك ايه اسم المؤسسه اللي انت بتدرس فيها حاليا او بتتعلم فيها تكتبه هنا تكتب التخصص بتاعك الدرجه بتاعتك مثلا لاخر سنوات دراسيه انت درستها آه، اللوكيشن بتاعك تدرس من امتى لامتى تمام ولو انت بتدرس لسه لسه حاليا بتدرس ما خلصتش دراسه يبقى تضغط آه، currently attend تمام آه، هنا بيقول لك لو عندك يعني ايميل على الفيسبوك او عندك يعني صفحه على الفيسبوك او LinkedIn او تويتر تحطها هنا ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي هنا بيقول لك حط ال CV بتاعك تمام هنا ال CV بقى اللي هو الرسمي بتاعك تمام بتعمل browse resume هنا بتحط آه، آه، ال CV بتاعك آه، ممكن كمان ال CV ده تضيفه في في في الجزء اللي جاي في جزء بعد كده جاي هنتكلم فيه لو انت مش عايز تضيف ال CV هنا ممكن تضيفه كمان في الجزء الجاي مع بقيه الملفات آه، ركز بقى في السؤال ده كويس بيقول لك عايز آه، عايزك هنا تبعت رساله للكمباني للشركه اللي انت هتشتغل معاها لان احنا قلنا ان سيرن دي هي عباره عن مؤسسه او شركه فبيقول لك قول لنا في الجزء ده اكتب لنا كده مقال وقول لنا ليه انت مهتم انك تشتغل مع مؤسسه سيرن فانت لازم يكون في الاول قبل ما تكتب المقال ده لازم يكون عندك خلفيه عن مؤسسه سيرن تقول مثلا انها مؤسسه عالميه مؤسسه بتدي خبره للطلاب بتدي خبره آه، للناس اللي بتشتغل اللي بيشتغلوا مع المؤسسه دي يعني اكتب آه، نبذات عنها وايه الفايده اللي هتستفيدها من آه، العمل مع مؤسسه سيرن تمام بعد لما بتخلص الجزء ده بتخش على الصفحه اللي بعدها في الصفحه دي بقى انت بتكمل بقيه البيانات وهنا دي الصفحه الاهم اللي فيها البيانات الاكتر والمقالات اللي انت محتاج تكتبها تمام آه، هنا هتلاقي لكل سؤال جنبه آه، يعني الترجمه بتاعته باللغه الفرنسيه يعني السؤال هتلاقينا باللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه كمان حاجه كويسه جدا تمام آه، بيقول لك اختار تاريخ الميلاد بتاعك تمام هتختار تاريخ ميلادك الجندر بتاعك male male or female بيقول لك هنا اختار بقى عضويتك ركز بقى معايا في الجزء ده كويس عشان هنا في دول بيسموها من دول الاعضاء فانت تشوف دولتك من الدول الاعضاء ولا لا طبعا آه، يعني الدول العربيه مش من الدول الاعضاء اللي موجوده آه، مع المؤسسه دي فبالتالي انت تختار اي دونت اي دونت هولد ا ممبر associate ممبر ستيت ناشوناليتي يبقى هتضغط على الجزء ده تمام على اخر حاجه تروح وتضغط عليها بيقول لك لو حضرتك آه، مش معاك الممبر بتاعه اي دوله من الدول دي وضغطت على الجزء ده يبقى اختار الدوله بتاعتك فبالتالي هتلاقي هنا مجموعه الدول هتلاقينا مجموعه الدول هتلاقي مصر هتلاقي دول كتير تمام ولكن مش كل الدول برضو موجوده هنا يعني مثلا لو لا هنلاقي مصر هنا تمام آه، آه، الجزائر دولة الجزائر مثلا مش موجودة هنا آه، مثلا المغرب مش موجود هنا تونس مثلا مش موجود هنا فبالتالي انت تعمل ايه تروح عند اخر جزء هتلاقي كلمة اسمها other تضغط عليها وبيقول لك لو اخترت كلمة other يبقى لازم تروح للموقع ده وتحط كود دولتك يعني ايه هم حاطين لك موقع هنا الموقع ده انت تدخل عليه وبيقول لك لما تدخل على الموقع هتلاقي حاجه اسمها الفا 2 كود ساعتها تقدر تختار الكود بتاع دولتك يعني مثلا المانيا الكود بتاعها DE e، تمام فده الكود بتاع المانيا فبالتالي لما ندخل على الموقع ده هيبقى تاخد copy paste للموقع ده وتدخل عليه الموقع هيظهر لك بالشكل ده تعالى بقى نبص كده هنلاقي دوله الجزائر مثلا الجيريا موجوده اهي الالفا 2 كود اهو نفس الاسم وتلاقي قدامها الكود بتاعها DZ تمام فتاخد DZ تعملها copy paste تمام copy وتروح تحطها فين تحطها هنا في الجزء ده يبقى انت كده حطيت الكود بتاع بتاع دولتك في حاله اذا مش موجود هنا ومش موجود هنا طيب آه، بيقول لك آه، قول لنا مستواك في اللغه الانجليزيه ايه بتختار A1 A2 B1 B2 على حسب مستواك يعني في اللغه الانجليزيه مستواك في اللغه الفرنسيه لو ما بتعرفش فرنسي تختار I don't speak اندرستاند آه، فرنش فبتختارها آه، لو عندك مستوى في اللغه الفرنسيه بتختاره آه، بيقول لك هنا اكتب لنا ال motivation بتاعك عشان تقدم للوظيفه دي لان احنا زي ما قلنا سيرن هي فرصه تدريب وعمل في نفس الوقت فبيقول لك ايه الحافز بتاعك عشان تقدم انت للفرصه دي تمام هنا بيقول لك اختار بقى التخصص اللي احنا كنا قلنا عليه هنتكلم عن التخصصات في الابلكيشن التخصصات هنا اهي هتلاقي حاجات كتيره جدا آه، هتلاقي موجود هندسه مدني هتلاقي موجود الرياضه هتلاقي موجود آه، آه، تخصصات هندسيه كتير تخصصات خاصه بال IT computer science معظمها هنا هتلاقي تخصصات علميه يعني بنسبه كبيره التخصصات اللي هتكون موجوده هنا تخصصات علميه من الصعب انك تلاقي شويه تخصصات ادبيه فبالتالي تشوف التخصص المناسب ليك وتختاره ولو انت آه، يعني المجال اللي انت عايز تدرسه او التخصص اللي انت عايز تاخد فيه التدريب مع مؤسسه سيرن انت ما درستوش قبل كده او مش بتدرسه حاليا مش مشكله ولكن على الاقل يكون عندك خبره شويه فيه يعني مثلا انا لو بحب ال computer science وانا مش بدرس حاليا computer science ممكن اقدم على ال computer science هنا ولكن على الاقل يكون عندي خبره شويه في الكمبيوتر آه، ال computer science. عشان لما اروح فرصه التدريب يعني اكون متوافق شويه مع فرصه التدريب تمام في الجزء ده بقى بيقول لك اختار اي حاجه من آه، الحاجتين اللي هيعرضهم عليك دلوقتي تخصص فرع يكون موجود فيهم او آه، مجال فرع يكون موجود فيهم يكون شويه بيتماثل معاك او تكون انت مثلا آه، عندك خبره فيه او مثلا سامع بيه او يعني حابب انك تنضم ليه او مهتم بيه حاجه زي كده تمام في هنا حاجه اسمها ال IT وفي حاجه اسمها machine learning تمام فبيقول لك في ال IT آه، لو انت مثلا بتحب الرياضه او بتفهم شويه في الرياضه في ال robotics monitoring big data فبتختار الحاجه القريبه مثلا منك اللي ممكن آه، انت تكون آه، شويه مهتم بيها تمام في حاجه اسمها ال machine learning فيها برضو كذا حاجه فرعيه زي كلاسيكال بريشر زي جينيريتيف مودلز فبتختار الحاجه آه، اللي انت مثلا شويه برضو مهتم بيها مش شرط يكون عندك خبره فيها ولكن حاجه تكون مه... انت مهتم بيها تمام ده بالنسبه للاي تي وماشين ليرنينج آه، طبعا السؤال ده آه، مش محطوط عليه علامه النجمه الحمراء فبالتالي لو انت مهتم بحاجه من الحاجات اللي موجوده تقدر تجاوب عليه لو مش مهتم بيه بتسيبه فاضي تمام في السؤال ده بيقول لك اوصف لنا مجال من المجالات اللي احنا هنعرضها عليك يعني انت في المجالات اللي انت اخترتها هنا كان في المجال اللي انت تختاره يقول لك من المجالات دي اعمل لنا كده زي تلخيص عن خبرتك في مجال من المجالات دي تمام والخبره دي مثلا ممكن تكون انت واخدها من السي في عادي كانت موجوده في السي في بتاعك او من خطاب النيه فانت بترجع تكتب عليها آه، مثلا بتلخيص وبتضيف بعض الجوانب سواء كانت مثلا خبره آه، في مؤسسه تعليميه او خبره مثلا انت خدتها من عمل آه تمام فبتضيف الخبره دي في اي مجال من المجالات اللي انت اخترتها عشان كده قلت لكم لازم يكون عندك على الاقل خبره قليله عن البرنامج اللي انت اخترته في السؤال ده بيقول لك آه، في مواضيع كده من آه، الموضوعات اللي هم عارضينها عليك اختار الموضوع الانسب ليك وتقدر تجاوب عليه طبعا السؤال ده مش اجباري يعني تقدر تسيبه لو انت مش مهتم بالحاجات اللي هم آه، قايلينها هنا حاجه مثلا زي داتا اكيوشنز تريجرز تمام فبتختار اي حاجه من الحاجات دي machine learning سيميوليشنز فبتختار اي حاجه من الحاجات دي وممكن تعمل عليها زي تلخيص كده وتقول لو انت قبل كده عندك خبره فيها بتتكلم عنها تمام لو ما عندكش خبره في اي حاجه من الحاجات دي بتسيب المكان فاضي آه، كده خلصنا موضوع المقالات طبعا اصعب جزء هو موضوع المقالات شويه بيكون رخم وبيحتاج آه، منك يعني تركيز شويه آه، وبتحس ان الاسئله متقاربه لذلك لازم يكون اجاباتك لحد ما دقيقه وما تحاولش انك يعني تعمل تكرار للكلام آه، هنا بقى بيقول لك اختار المده اللي انت عايز تبدا منها يعني تسع اسابيع عايز تبدا من 15 يونيو لحد 14 اغسطس ولا ايه التاريخ المناسب ليك بيقول لك هل موافق ان البرنامج ده بيشمل البكالوريوس والماجستير فقط وليس الدكتوراه تختار yes آه، بيقول لك آه، اللي لازم تكون على الاقل انت في السنه الثالثه من البكالوريوس تختار برضو yes بيقول لك قول لنا اسم المؤسسه او الجامعه اللي انت بتدرس فيها حاليا بيقول لك لو اشتغلت قبل كده مع سيرن تقول مثلا اشتغلت كايه كطالب ولا ك يعني استاذ معاهم ولا كايه بالظبط طبعا لو ما عندكش اي خبره معاهم بتسيب الجزء ده فاضي آه، بيقول لك آه، البرنامج ده يعني آه، هل انت قبل كده قعدت مع سيرن مثلا او المؤسسه دي بقيت فيها لمده اكتر من ثلاث شهور مثلا تختار no لو انت قعدت مثلا ما كانش ليك خبره معاهم هنا بيقول لك بقى حط الملفات بتاعتك اللي احنا كنا قلنا عليها كاتبينها لك هنا سي في اكاديميك ترانسكريبت كشف الدرجات وبيقول لك لو عندك على الاقل آه، واحد من ال reference letter بتحطه تمام ويفضل يكون اثنين افضل يكونوا معاك آه، وبيقول لك هل متاكد ان انت حطيت الملفات دي بتضغط على yes وبتحط الملفات دي من هنا بتضغط على add attachment وتقدر تحط ملف اثنين ثلاثه وبيتحطوا تحت بعض هنا آه، بشكل تناسقي يعني آه خلاص بيقول لك كده اكد بقى المعلومات بيقول لك هل انت موافق على كل المعلومات اللي انت حطيتها هنا تضغط على كلمه او على بتعمل علامه صح على المربع ده وبتعمل هنا برضو تمام وبعد كده بتظهر لك العلامه دي تضغط على كلمه سبميت ويبقى انت كده قدمت للبرنامج ده تمام يبقى بعد لما بتضغط على كلمه سبميت وبتملى كل بعد لما بتملى كل الخانات دي وبتضغط على كلمه سبميت انت كده قدمت آه، للبرنامج بنجاح آه، طبعا ال application بسيط آه، بس محتاج منك تركيز في موضوع المقالات برنامج ممتاز جدا بيشمل 92 دولار آه، يوميا آه، مساعده في جد سكن ليك تامين طبي تذاكر طيران يعني هتاخد كانها فرصه عمل وفرصه تدريب في نفس الوقت مدفوع الاجر تمام فيا ريت المهتم بالفرصه دي يحاول يجهز ورقه ويملى ال application آه، من دلوقتي لان فاضل حوالي زي 21 يوم وينتهي التقديم للفرصه دي اتمنى تكون الفرصه دي يا رب مناسبه ليكم وان شاء الله موفقين ومقبولين فيها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته